njagala kutubuulira ku musajja ono wa bodaboda omusajja omu bukedde yaleese omusajja omufere ate omutuufu naaba nga yazeyaliawnzetamanyeyamutwala hmm. ebyo byonna babikola bukedde kuyizibu ekitegeeza ekyakatumba wamula kyamunju kyamunda olaba bukedde nolaba ladi pepe <laughs> nolaba ne nbs kyabo bebakikole dyobelive that katumba amala gazeno tekisoboka omuntu akututte ku boda katumba amala ize soja nakujjawo nakuyingiza edwaliwalabyewo katumba amala nga bamubuuza ndi kububya ndi mutuufu naye kulubya kulubya kulubya tuligenda nabazungu kulubya tojagenda nabazungu yajja kusigala kulubya tojagenda nabazungu kuri byo jakwatirwa kuri byo likwatirwa ne bakubolooza oleva magobondo kana kaino bukalo bindi wako kana kabareka baba gandu bama na mukavumeni kuri byo analaga that is stupidity why do you believe that katumba who should say ani andi ali badde akubulya omutuufu n'atali mutuufu olabe katumba wamala bamubuuza kibamubuuzizangotegeera obwa buredi pepe bwani okujje nojewange musenyuni benyondo nenkwasa omutwe nze nabakyawa nnyo bankuba mawulire ne bajonoona ndi musajja mukulu abaana bange bafumbiebaisenyerabamukede nenkwata kuredipepa nekwata nalabyakawumba tuti eh. nzekolyasekanyolya genda oly enyoko lekadamu nekakuba nzenkolyasekanyolya genda oly enyoko genda oly enyoko lekadamu nekakuba ndowoza tontegedde nzen genda oly enyoko Do I want to talk to journalists? Me? Mugeni mugambo ufunu kwa gambi kuwa wa information. Me, do I want to talk to you? Bundi bagena muja kati. Bagambi, baku bida ufunu, ni pamu kanti agenda kulia wa mise. Na kati muda muku baba mauli. Nzi. <laughs> Kale do, mkulu tamari. Me, zino program, mm. zokabe enkoli lakobe enjo komako. Yes. But I'm now reaching the evening of my political career. Yes. bwenali nva ewaffe mukyalo nasooka kutunda mawulire ne bwegenda n'ekyo the longest serving spokesperson of the president kimala ekyo kimala kimalaogendeneyes mm. nengenda waffe yes kalegenda waffe kuwumula <laughs> bakatumba bo balemereyo <laughs> mamaffe yatugambanga nti nembwemanyi gye batajagalawalirabyeko <laughs> nti kuba mikolo gya gavumenti oba gyakyo ah, sirinnyayo naye bwekutuuka mukalulu nga sirina na bajeti museveni mukolera era bwe banabanga wakalulu nga museveni akyali nja kuddanga mukolerae naye siridda mugavumensiridda mugavumenti anti erufaidaut omukazi omusiraamu amala ennaku kyenda alimu okutwala lubuto wa musajja mulala kati nange bwendi tolowooza nti okuva kakati m57 hmm. okuva nemyaka eki nja kuba emyaka nyinza okumula ebyobufuzi mu 75letmigohome naye nembeera eriwo bakatumba bamala bebagisobola bakadaga bebagisobola nze sigisobola kale omulungi omulabi wa hgtv program yaffe etaali olunaku olwali wetubetambudde nyongera okubajjukiza nti nno ekirwadde ekya sukaali kitta ekirwadde ekya puresure kitta haji nabugabu wabategedde mm. kasa bafunye imf funds yes the government yewoza okulwanyisa covid covid yawedde ninga luli yana yatutte yana yatutte ne banne nze tobinteeka tewali ejja kuŋŋema batugambye eri muntu ajja kulinnya wange kuŋŋema mu bamutayimba nebenyondo ne mwasezaatugambye nti abantu lukumi be bakwatiddwa ekirwadde naye ne batugamba ate ate abali mu ddwali bali bisatu nkaagakati abala balazeewa bainfulatinze namba imuefu ebawole sente mugende mumasomali banonanyi abo baddayo nabaana bato tulibalakukabankali nga bakikanga baddeko ngeuza ennyumba <laughs> omulungi ehgtv programu yaffe etalabwetulibeerawaffenaolwaleero kitale nnyo ekyahaji nabugabo haji nabugabo waffe afudde naye nga omutima gwesibye bwesibi kyembagambye nti nno mugende mujjanje bwe ekirwadde kya puresure bwenfaaye hmm. ejja kubanga yamulowooza yes nawandika akatabo kange nti madadi for my wereth hmm. mulowooza twali ba mukwano nnyo esaati eno hmm. yeyajingulira bambi nagenda naye esese hmm. lunaku lwasembayo nantambuza mu famire egyali tandagangako hmm. nantwala embakyala awo bali awo kaolunomulowooza nali ngenze kusulayo ngenze ne mukyala wange n'abaana nala okubasirikizanga <laughs> zakutegeeza bwentuuka mu kisenge <laughs> nalabamu amagongolo agalambadde bwegati mhm. mwegenda okusula mhm. olabanga egongolo erirambadde erirambadde mulambo <laughs> ate nga gwolimu ne mukyalawo abaganda bagamba namunyeenye mm. naye namunyeenye okugjako mu musana mm. nti omukazi namunyeenye bwekaaba ebika kale nti abali mu bisenya ebyo amazzi gabigoba binamunyeenye namunyeenye mm. akolera ku bukalo naye bwe twatuuka mu luumu yaffe nali genze kusulayo mm. nasangayo n'omusajja mu amerika mm-hmm. naŋamba baŋambye oyina abaana ba doctors njagala okulege tunyumya ntunyumya mm. naye nakatoko kangege nantambuza omwo kwekuntwala mu dduuka nangulira esaati en mulowooza yeyingulira esese miras mm. time nantwala ne mu bantu be benali simanyi musajja gundi nava ku lediyo nenjogera mm. era mwanange kankubuulire kozi nakugambye nti katumba amala bwe yali mudumizi wa northern uganda mm. bamugamba ngaagenda okusoma ebweru mm. ne bamugamba nagambye katumba amala yali brigadia nga ne kazini brigadia nebategeera nti abamerica bawadde katumba bamala okgenda okusoma ebweru bwakoma wajja kkula ayite eh, kazin mm. afugama kamanda aba monitor bakuba omukazi ekifaananyi mhm. nga bamumwa mu mbugu eh. yes eh, ebifaananyi ebyo byafuluma ennyo ne bagamba in guru barak tebagambe northern ah, ah. uganda specifically in guru baraks katumba wamala nagamba if they were carried out in a good barracks i retire from the army mm. monitor moni naye ati mubaite nebakomawulize teri olupapula lwamuwulibuzi <laughs> bwokubaisema akamanyanya kba enyondo njagala mpulireyo wamawulire ajo genda ogasaka ku nyoko genda ogasaka ku nyoko eh? ewange tewali ejjayo teri wamawulire nkola mu gavumenti jangu nkukube kubanga this their idios their marcinaries abajja okukema obukeminigisikolire okujjako ngamu kajenkabenkasa omutw tebujja nembutwala emisinde <laughs> because i know the amalis eh. nti bwoyogera nabwo bugenda hmm. kufuula ebintu waliwo akosimeka abwini hmm. kayogera twamala emirundi simanya agambye eki ekibuuzo eh, ansa nga temunayogera nange <laughs> ninkanonyo <laughs> nkafefeta me i don't want newspapers i don't want the media this is why i tell you i cannot work in government gwe mugende mugambe ofuno ayogere nekikwatire wange nenkunywerezaayo enabakowa <laughs> kakati katumba wamala hmm. twagenda okukizuula ng'ebifaananyi ebyo byali babajasi bawa bechad abajja okuyamba kabira bibaleeta wano mu uganda era balina ekicupa kyeyamaani eya bia tuimplicate uganda naye nga baagala katumba wamala aleme kugenda bwero kusoma naye bakatumba monito monito jangu wange nkwatenyuma katumba wamala bamukiza nagenda eh, waliwo ekisajja kya monito kino kyekatundu kyekisinga obusiru mu nsi yonna mhm. kiri amaze ku lumonde kyagenda nekiga abo badayana bakiwadde sente embo mirundi under the bus of red paper the story that put mirundi under the bus we How can I be under the bus if I'm not boarding a bus? Yes. Because it's a monitor, it's a tone, it's a missile, it's a missile, it's a missile, it's a missile, it's a Full idiot. Anna. Missile said he was. Kati njabama uli yewe kwata kengaru. Nkwata kuwabu kedene. Nkwata kwane mba kwata kabu. Me I don't believe. Kati wakiteke dende katumba amala. Bali ba mkubada. Bali ba mutandikada. bwe yali nkugambye nti bwe yali aduumira operation iron fist nga komandi ye eri ggulu baakuba ekifaananyi ah, ah, bamwedde omukazi mu mbugo nga kaziini yabirimu nobwa monitor nabuno bwalipepe embwa kati bagamba katukozese ndawula ayina Eh, investigator kubanga buli lupapula buli gundi yebeerawo akula agikwata mm. kati ndawula ye bamulekawo wewaffe mutabani waleulandindawula eh, naye okula gyokwata ku miso muyingize kabuli muyingize tuleera sitanule yakolagana nakulo aye era babadde bagala kuba gundi baade bagala kuba ono mukazi bagemeire hmm. bagala mubana bamube hmm. waliwo nensomba bamube bamugyewo hmm. bamumalisi nenze nabakyawa nabakyawa bantu mwe nabakyawa balenzi mwe nabakyawa nabakyawa nja kubisa oyo omulenzi bwatalisa bintu yange yamubala ddunga enkuba tetonye njamutambulira mukagaali kabalemnabakyayira ddala ndikolerako ninaye nga mwesebakoledde tugenda kumala bbanga ki nga programu eno tugikolera mu bifo ebitali bimu ah, ah. lwaliruluka ah, kubanga kati nca ŋinda <laughs> eh. genda mu busajja bwange bumala okkebera waŋŋambye mm. togenda totambula okuva mu kibuga mhm. nga tokomyewo wano kati stokis yabuliddewa anti stokis bagitutte abakulu stokis <laughs> stokis emu esigala waka <laughs> olaba olaba ebigeri byonna bikalu eh. eh. stokis emu esigadde waka esika eno ngenda kumala ngenda kwambala ngenda kubeerawo naye enkya ŋŋenda enkya ŋŋenda enkya ŋŋenda mu nsozi omuzzukulu tava ku mabega gayo nze ndi muntu wa shiriki ndi muntu wa shiriki mm. shiriki naye omulenzi oyo waliwo omulenzi aneerezeemu mm. bajja mubba atambulye mu kagaali k'abalema mm. bajja mubba laddu agiwulize amagezi ge naalimuwadde ku tabugagga bwange ŋŋenda ewaffe sente zoba zikuwa ogende bandi sente ayina oba muzeeyi ampa akasiima ampa oba tampa ave decide to go kangende ewaffe owulire okooye eh. era pulogulaamu zizino mhm. ze zimu kuzisembayo njagala genda waffe kwekolera bintu byange bakatumba boke balemereyo gwetojja kulinda nze nasula etawulo nenziruka <laughs> abasajja banakusanga ewaffe ekalagala e, e, e motoka njifuula ate olowooza ŋenda kukola ki ŋenda kukola kanisa <laughs> olowooza kanisa ogenda kukola sabiro nze bundi aba mbudde wane kampala ŋenze kukola kanisa ogenza kukola esabiroyafiiriza eri yenyini mm. bantu bajje balabe mulabe nti ensi yafiirwa dda tulina ebitono ebirala abantu bafune enzaa mpandike ebitabo byange mpandike kinkole kanisa infact one of my apologies mm. nina emotoka nga kkumi eza taxi mm. njagulayo nendala kumi mm. kati emotoka zange ezo zikola mu district nempya nezijjawa ekampala nga mm. zikoma kyengera mm. kubanga what you don't know katolaba stegi yentebe stegi yentebe bano banamugwanya basiru toyinza kudya muntu agenda ntebe ku kisaawe ayina dola ayina buli kintu n'omuga nti atambuze ebigere agende wali mugundi muusafi you are stupid samunana gwakiro sameka kakati eyo stage yentebe yalisigaddewa mupaaka naye tuyinza kuddira kubanga mubisaawe byonna ebiri modern mm. awo wali baddewo train ekutuusaawa airport yes, edduka ennyo edduka ennyo mm. naye tuyinza kugamba nti oddire omusajja stage yentebe out of experience bali abasajja bamanyi tisiteji yentebe enyonyeze saa kumi nemu kumaca hmm. oze nayo bamanye oyina byolesa obubbi obugenda okubeerawo obuyitirivu naye nomugwanya nemukamwana wobate noyo kisigundi ababbi kisaka abatalina planing stagi yentebe wod be inside okujjako ng'oteesewo obumotoka obutono obubajja mu paaka ne bubatwala wali firi naye awo akati awo ku fire brigade toyinza kuyitawo tosobola ava entebe agenda entebe alina dollars naye oba namugwanya oba onomukamana naye museveni abasiru bano abajjawa abajjawa ensonga eno waliwo eh, amawulenaye museveni abagwagwa bano abapulaninga abasiru abagwagwa abajjawa <laughs> kubanga bo balowooza nti entebe isinia no entebe stage is where you are going to to take the airport mm. we're going to the airport mm. ababbi bagenda kutegeera nti agenda ku airport abanaki passport bajja kuzibba mm. bakubira esimu omala kuleeta sente bwezituweere tukwe passport yo yes. what type of planning is this kakati nze sijja kulwana na bantu abaganda bagamba nti eddiba ly'enkoko bwoliremerako lisigala mu yes, gavumenti ngirwaniridde sifunyeemu let me go home live with my children live with my temuja kumpulira ko kujja ko kuandika ebitabo byangu uja kubera yo ne program sija kuzenda ate fa bakwagala ah no unafuna kutukoba ati kubodi have been misunderstood museveni yampa dichi te neda yampa dichi ye museveni yampa dichi mwenye mwenye nkoze ichi obutamanyi cho boyino bwetavu no ampa dichi ono nkulu yagama ninakubera popa yagai kanero woze nuddu njagende waffe gwe bakutambulize kagali kabalema oba neregamu njagende waffe gwe mpozi nebonzita envunyo oligisasula me i don't joke that young man who is arrogant about me nja mugendere waffe bamubai abere paralyze mukatana eh, naye president museveni wandiosobedde yandiadde akusiibula ah, nodda fe abaganda mukama we yakuwa tampadde obufumbo buli gavumenti eringa bufumbo mm. obufumbo abaganda bakuganda obufumbo noga ya lumonde mm. era miramu obamu mm. gavumenti eno ngikoledde abajja oluvannyuma beewa nzitempadde kakati nedda sijja kugibeeramufuluiga bebagifuny bakusaasira kati nze tebampadde sibalinamu mukisa kaŋende ewaffe naye siribaddamu anabada kusinkiriza ti mirundi kanigeti ejobu indisi gavumenti oyo muzibu Anybody who thinks that Mirundi will support any of the faction, Alimba. Anybody who thinks that I will continue supporting him seven under these conditions, Alimba. Yes. Let me go home and do my things. I have the biggest chunk of land in my area. There are many things I can do. The only endeavor I want to own about what I'm going to do is I talked to Sally after seven years. Yes. I'm not a beggar. nkugambye n'okukubira omuntu essimu ampe sente mpulira nga mu shirinking is onlywamanyiraamuveralogant ah, ah, ah, man naye nenkolera gavumenti etasiima ate yesalagamba mbuyakuwa sente ate yampa sente sale tuli bamukwano sale yaŋamba gwetojja ggulu mhm. omwana alogant man kubanga mm. bwemba nkolera museven neŋŋenda ewa sale mm. kiba kitegeeza ate ono omugjemu obwensige yes iti museveni yatansasudde mukoledde ebirungi bingi nisimuyina mumumiso ekoze etansasudde kakati oba tansasudde nze siri mulangira siri wa mumemba wafabiri oba omukaali wanyisa sezaalawo mukoyo abuuza oba ngenda kusuula gavumenti ya sezaala wange yewamwe mhm. lwaki mbeera n'amagye agankuma nakye n'abaana bange ne babula emirembe ani agenda okunoonya ewaffe abudisaidedi tokyagala magye gakuuma saagala kubeera mu gavumenti sikyadda mwenyina wakatumba wamala yagambye mm. twabakola ky nemange bwabuuza <laughs> tubakoledde bamukuba amagulu omwana wange bamukuba mukazi wange baali bamusse this is how gavumenti eno gavumenti ya museveni bwetyo bwesasula niye museveni yetamanya nti no basajja be beyalwana nabo nabo babiiaoliseye mm. omukulembeze abeera ne polise ti what if that man goes home bw'aba alimba singa muwa mirundi sente n'alimba n'atwekyusiza naye nze sigenda kubaekyusiza sigenda kgenda mu opposition sigenda kgendawa nengenzi waffe ne bwe nakuba amatafaali nebatunali entula n'abaana bange tujjazirira mu piisi naye okubeera bwe tuti tukumibwa maje tukumibwa ki motoka ya gavumenti nze giteekamu sente dereva nze musasula nze mugulire emmere no siina kyembafunyemu zebali manyi ti dereva bamusasula ziriwa dereva ebamuliisa ah, ekyemisana ah, anti kyenkubuulira bajeti eriwa tolina bajeti yonna tewali tolina wojja tewali kikumi oli omulenzi yagamba sijja kukukolera sijja mukolera sijja kukolera mulenzi oyo kunjoga kadaga okyogerako kyekyakadaga eh, eh. okuli bwa vice president mujinga mujinga kabisa mujinga naumia kadaga sinza kudamu kadaga tetuliddamu kwekubira simu eh? talinkubira ku simu ate nze mugenda ne mugamba maze emyaka ebiri sirabanga kadaga abaganda bagamba nti abadde amaze abadde aziza amazi alidde abadde aziza amaze naalya kati oyiye kataka bwali obwavaisi tetuliddamu kubuuzaganya ne mudaame lyange taziikanga nyamuga taziikangaomutwalalwaki omukyayi nnyo kadaaga bwatyo nga wuwo nnyo owange wa olwaniridde kadaaga wano mubiseera byokunoonyaayina embavu nti gwe oyimirire mhm. nti mm, baali balowooza nyinza okgenda ngende ntoolewa doni acyaringe meeting ngembwa yabwe mm. nswere mbuno siri nyam meeting yabwe eh? siri giri nyam never ndikada kayimirire speaker sha a nswere nuri appointment bam tayimba mun bam nyenga baka tumura kashi obaka daga yita inajalaga anti kenkuwe anti chibava bajoga bajja bane ku mitwe n'amaziba ga basaabe mukyenyi <laughs> myayigo sekandi tayinza bikola amuteringeyo hmm. museveni tasobola kulonda sekandi adivaiza n'abikola sekandi tajja bukola mugagga jagenda mu kyembazize abaganda mulimu abaganda abatajogera nze nna sente nafunanga omusala emitwalo nkaaga what do i have naye omuko toyinza kunjooga kunya ku mutwe kunzikamagiribat bukenya ate akola kyazanya diikuula diikuula ayagala kudda ku bwaminisita bwomulonda azina amazina bamanyira ebyobwerere bamanyira ebyobwerere nsibimanyirangako nemotoka yabwe njiguliramu amafuta ngamba nti eddogoti lyaffe ah, bwe lyawulidde <laughs> bwe lyawulidde esasi lyakatumba wamala <laughs> ngenda kusiiba waffe bwe tulaba ekigere kino mm. sitokisi eryemu ekirala sikira mu sitokisi <laughs> kino ekirala kikalu eddogoti eh, litambulirawo ah, leerokati ndi hafu ded eno sitokisi eh, bagitutte abakulu abakulu bagitutte ewunyiriza eno weeri omanyinze ni muntu washiriki oli mutuufu nze ni muntu washiriki esebu omuzukulu tava ku jjajjaawe mm. naagwa ah, ah. ete bagamba ono azaala kitaawe mm. aa ah, ate nze mbawulyanga boogera ne bwenkuba olwalire kwena esimu yange mm. ne mbakubirako mbakubira nga boogera naye nze kambabuulire eggwanga lyonna omukulembeze buli lwakula hmm. wabeerawo ekizibu mu ggwangabwakula mu myaka bwakula mu myaka hmm. tibamubaza kubanga bafuuse jjajja yes kakati museveni bamubaza akyalina emyaka abiri tegiwera yes oba osibawo batosibawo hmm, tegikyawera kakati tuyina ekizibu mubyobufuzi tukira bayipola hmm. museveni ensobi gyeyakola yagoba bukenya nabulwa nembabasi abasajja ate abagezi tebali bagezi bano ababiri bobateekawo bekubanga bokka hmm. ye museveni napulaneyo tukiyita bayipola hmm. oyo gwolaba waivolcost gabugo nekotala uri felix bogini yabalekawo mm. nyerere yayina sokoine edward ne gund ne salimu ahamedi salimu mm. moi yali mugezi yagenda nagoba kibaki namuteeka mu minisitule ya heres yes. naleese josephat kalanga mukikuyu mm. namuteekawo namuteekawo mm. waita emyezi eki obwesatu namugjawo naleeta profesa saitoti profesa saitoti nga mukikuyu tamanyi lukikuyu ntimanyi lulimiki mama we mumasaayi kitawe mukikuyu kati yakulirawo mama we mhm. kajido north hmm. ekigambo nairobi kigambo kya masaayi ekitegereza waliki amazzi amalungi nairobi ekyali kitundu kyabaki kyabamasayi hmm. olwokuba bo batambula butambuzi nga bano abalunzi be hmm. previous abakikulire bakiwamba mweyamalako omwaka nga talina vice president hmm. nga kyanoonye kiki to put order mu gavumenti ye siina musika ngayali mukambwe mmanyi aa nga agitation yeyitiridde nga bwolaba olwaleero nti uhuru kenyatta yakola statement mm. this is my last and final term gavumenti emulemye emulemye why gavumenti emulemye lwansonga nti kati tebakyamubalawo batunulira bali bajja batunulira bajja batunulira ruto ono talina odinga kyobalaba nti singa museveni abadde alina term limit baliese nga buli omu ayagala amusikire yes ekyokubiri museveni bwe yagenda mu nsiko yamalayo emyaka egyo mitono nnyo singa museveni gwetunuulira anc eyaba mandera hmm. mandera agenda okuva mu kkomera nga mukadde abazungu bagamba mandera bwolemera ku bwa pulezidenti mandera omanyi yali takaaba maziga mandera yali takaaba maziga bamukirizanga kusima lwazi obuntu nebumuyingiramu ki mumaaso mumaaso mandera bwava mu kkomera mukazi we wini hmm. yagenda omukebera mu battule enganfu nga yafadda battule era mandera yasaba divorce am the most unhappiest person ku nsi nga omukazi yafuna ddala eyanga maani kodi mpofu nga yakola ku nsonga zonna abazungu be south africa batta kurishani eryadumira amagye ga south africa mm. bono bali bamanyi mulungi nyo amagye gabayekera mm. kurishani bamuta mandera teyayogera wy abazungu okuwa mandera obuyinza bamala kulwanyisa baradicals bonna kundi wini mandera nebamukuba nti mwenzi mm. naye golowooza ti omukazi oyo mulungi bwati olaba mubukadde yali mulungi yaliyendeddewa nekisoboka okubanga emyaka abiri mumusanvu yagimala nga tayenzeekoyalina ah, gundi bamwitangaani weyeyambisanga bino byolaba nti bidole bidole byeyayina ah, yalina omusajja hmm. bwe bakwata mandeera yakwata ono yali mwana muto kubanga myaka abiri musanvu kuba mandeera yali awasiza omukazi n'amugoba hmm. this win was a very peaceful woman hmm. kakati nkubuulire negamba am talking about succession yes tibali abazungu baddikiraaka bwe baali bagenda kuwa mandera obuyinza mm. mandera bwe yava mu kkomera yali afuluma ekkomera yafuluma talina bugwa bwangatto lwaki wasnt used to die is good yatambulanga bwato nga omuserikale omuzungu eyali akuuma dikiraaka n'akuba saluti n'afukamira nasiba obugwa bwa mandera kibulabaaga this is rainbo south africa simbuizi eh! mandera bweyavaayo yalonda ba vice president babiri hmm. omuzungu nomuddugavu omuzungu mbeki dikirak naye emirimu egisinga obungi yagiwangani dikirak yagiwanga onowaffe omuddugavu mbekyes hmm. naye balina ejje lyabwe eryabayeekera eyali alikulya bamwyitanga kurisyani bamutta mandera nayawukana ne mukazi we naye nga bwobabuuza ti mandera emya singa yaliwo omukazi n'abeera mu kkomera mandera teyaliwasiza naye bambi omukazi ono yayendanga wesanyusa naye teyazaalayo mwana atali wa mandera omukazi waakiri ayenda yaleese omwana oyo aba mubi nnyo omukazi teyakikola immediate after mandela takes power yamulonda mu gavumenti naye nga bamudistroyinza ennyo ayagala mpofu ayagala ani kati watamaiseyo hmm. mbagamba succession kristiani yafa wini mandela naafa gondi tutu eyabayamba enaafa aa ah, ah. bamuvumako mbeki yavuma tutu <laughs> namuvuma namugaa nti gwakolagananga napasaitu ababuuza accountability yes mm. omuntu yenna bwaba agenda okufuga eggwanga museveni yatakikozeeko mukiveri akugamba anybody who helps the prince to come to power must be destroyed lwaki ajja kujjukira nti benakula nabo ku kyalo mirundi gwe bamanyi siyoni okujjako nze era nali mugezi ended up nga ndi mugezi nali mugagga mu ssomero era naye omanyi nti waliwo omukazi okuolaba mu palamenti nga ye mupya nga kyali kiwala ekiwunya ku ssomero kituufu gwe imejiyo gikolaki <laughs> nojijjukira kakati <laughs> macuveri akugamba eh. macuveri mm. yawandika ekitabo kye bakita prince abantu abasinga obungi tebakisoma hmm. ubayagala okutegerera bwetubasoma political science batubooza ti e, explain the fact that machiveri is the father of african dictators kitava kita machiveri yeyavaamu badikiteta bonna abali mukutawanya kulukalwa naye ate museveni hmm. nga bwasoma ebitabo ate yekisoma takikolerako museveni does not kill his opponent mukulu mirundi museveni alabika yakisoma nakitegeera bulungi in political assassinations yatan museveni ebyo tetubyogera ngaakyaliwo museveni hmm. akuwa erobu museveni kati nyinza okubuuli hmm. waliwo omuntu mu famiry ya museveni gwe bayogeddeko ebigambo yamutaddanda house arrest yamaze kubuulirira ne bamwejereza naye nga weyamukwatidde ngaebintu tebitabuse anti kyenkubuulira ti museveni akukwata nakwata tinyefuniza gyenategeera ku museveni kiri eki mm. nze kunze kweyakolera mistake museveni made mistake about me why okujja mu state house yali alowooza nti ndi mwavu i think museveni did not study my family mm. ti family yaffe erinawo weyimiridde erinawo keerinawo hmm. kakati ye museveni yalowooza kwe mutwala ku bwadivaiza mbasse mutadde kuba baali balowooza tingenda genda wambabazi bwe mutwala naye ate nga tamanyi nte nali nkimanyi ti nakalema akolera tumwebaze eh. nali sinza genda nalinja tumwebaze mutte yemusevenji yali akoze about me naye museveni ye takimanyi tinakalema akole atumwebaze yali takimanyi bagenda bonna bonna fellowship yali yamaanyi nnyo mm. the only solution were two mm-hmm. take me abroad for studies oba tulirize me nalinja batta lwaki museveni teyakutwala bweru n'osoma anti baali bamugambye kubanga nze nnasikiru yes i have a skill of mobilization mm. but the president was wrongly made to believe tinali ngenda wambabazi era nga leti nga kakasajja kabukedde naka gundi bakuba nti ndagawani zendi mugezi mm. mujjawo bwakugamba nti olubuto lwolina silwawaka tolujjamu when you are bought then you are killing evidence yes. saraga wambabazi kakati kano katumwebaze ngako kalowooza mbukayinza okumpa omulimu nolinja ba mutte linja kuba tumwebazemue pulezidenti bwantwala mu presidence office mm. nekagamba nekagamba omukazi omutoola eyaliyo muteeke mukategula etafuna musaala abula ekyali wakajijisinga webasa nalinja mutta tumwebaza eh? nakati nemusanga mutta eh? kakati bwekimala omulema nibaleka bagamba kano tumukunde mm. nakubira kanaka nafikika nvisionkatumwe kano mm. ewaffe eriyo omulimu omukazi bamutuma mhm. ewoman kemutumira waliyo bano bakuwadde omulimu genda oguwa ennyoko muvuma ah, mhm. ye miliyoni atano atano buli mwezi nolinjo baka busenga mutti abaana bange bebaŋŋana nkattirewo tufite miliyoni ngomaze okunjoga naye zo bandi zikuwadde emiliyoni atano anti naye bazikuwamu emirundi ebiri oba esatu nga bamaze okuvuluga ti museveni abala kunze kwataabalira teyantegeera nti nze bwenva wano sikomawo yakwanda mayindinga ye yali alowooza era namutunulya bweti omanye okuwandika museveni yagamba do you know how to write nemugamba dde nkozesaki i'll be your press secretary for one nga ahambolinga mm. nzikirize kyenkolaki kyakugamba kyaŋŋamba mm. ye teyategeera nti nze sijja kukolayo nalinja kuba tumwebaze mutti museveni was encouraging me to commit mudder nija bankaasa omutwe ne mu new vision nyamu bamwasa omutwe ni bwe ŋŋenda mba ŋŋenzi emyaka musanvu aniyo eryakoze resistance eyakakati museveni mu kiseera kino singa akuze mu state house sikola lwaki ate ebyo emyaka gyange sikya njagala bwaffe kwebaka I want to go home bampa obutwa emyaka etaano tusigaliza emyaka esatu to live emyaka esatu lunagwaku ngaofa yes, I mm. know kati njagala bampa ebyange ngende ewange kyenkunyonyola kiri bweki mm -hmm. ti politics wawano temukola ki tebamutegeera abantu tebamutegeera buli lwotategeera politics ebisigadde byonna waliwo ennamba ezijja oba mujogolafu obawa mm. ne bakubuuza nti explain you explain the diagram bayinza okukuleetera emotoka oba enyonyi kasita ogiyita enyonyi enyonyi nogiyita emotoka oba ogudda kuba bakubuuza yamipiira emeka ekolaki mhm. era nze ebibuuzo ebyo saabikolanga obuli mm. ah, ah, ebinesi eh, eh. nze kasibikola eh, bwogwa a tebatawanagololaki bebewedde kakati abantu bawana abasinga obungi <laughs> hmm. bakola ebibuuzo ebya ABC kasogwa A ekitegeza nekino bato chimanyi kati yenkubulya chicho titude let me tell you omukulembeze yenna bwakula balwanira obuyinza naawe wenyini ewakanga okuze mm. ngulina abakazi bangi mm. abaana batandika okulwana olwobusika olwobusika gundi yajja obutwala gundi yajja obutwala yes. ekinakyo mm. era nze emirundi nabagamba ewange one the most educated person at the time of my death yajja okunsikira mu famire yo yes mu baana bange asinga okuba nga muyivu siyinza kuddira mwana wange ensigo emanyi ne bamusikiriza ateyina magezi eh, nga bano batadde ku kiseera ekyo yes kati mwenna bwe muba bagezi nga kati be nnina mm. ate nninayowo omukyala ataasoma mm. alowoleza mu jambiya <laughs> ayinza obasiira ye wa jambiya ye atema teyasoma eh. namulekayo deribalizi mm. nze nina omwana lebengula lebengula lebengula lulimi lwaki aa ye kabaka w'abatebere mm-hmm. <laughs> lebengula abazungu bajja ne bamulimba <laughs> ne bamugamba nomulimba ti ensi yo ogiwadde queen victoria mm -hmm. kati lebengula abayina mukwano gwomuminsani mm -hmm. namuga nti endagaano gyewakoze n'abazungu eriwa ku maca mm -hmm. namuga nti obutaputa yalidde sente lebengula yayita obutaputa namuga ginsomeremu njiwulire njiwulire ate ate namusalako omutwe lebengula uh-huh. nayitayo omulala nawandikira queen victoria queen victoria abazungu bo babye ensi yange mm -hmm. bakozesa mutaputa ne babba ensi yange naye omutaputa musazeeko omutwe hmm. queen victoria n'agamba mukwano gwange rebengula mhm. ngaolabye ennaku mhm. abazungu abali mu afirika bonna si bange mulimu abaitale mulimu abajamani mhm. mulimu abaki kakati sikakasa obanga ddala abakubye bazungu rebengula yayoola abazungu bonna n'abasalako emitwe <laughs> nina mirundi rebengula <laughs> ye wakusola busazi mitwe ye mukambwe nnyo mirundi lebengula yetabeera namupublic baganda betaabasalako emitwe <laughs> kati nina salivakiri mm. salivakiri musajja muwanvu bwati mhm. namuzaala mu mudinka <laughs> musajja muwanvu bwati salivakiri omanyija namutumira salivakiri mm. yakuba amaca namufulumya setaus nga museveni acyanegotyenga nembabazi yoolinamukubirawo nmundu yavuga musetause e katumu ah, wano ejuba nga makyayagala kubanga makyalisalivakiri namutwala bubi nnyo namubulamu erinnya salivakiri nina mirundi rebengula mhm. nina mirundi salifakiri <laughs> musajja nemuzala mumudinka muwanvuyayawulira <laughs> waggulu ate bantu tebamumanyi mm. ndowooza mutabani wange oyo yali mu palamenti omanyi <laughs> yabanoonya nnyo mm, mm. nina abaana bange babiri nantongo n'oyo john hmm. be banoonya baganda baabwe eh. era bagenda ne baŋŋamba bentumayo be basupaise ne mbatuma ne baganda naye oyo atufaanana mhm. omuoyo atufaanana nebaleeta lipooti nti oyo waffe nti oyo waffe mhm. bali aba babiri <laughs> nantongo azaalibwa mukyala mulala ne john azaalibwa mukyala mulala hmm. naye bebakolaki bebaleeta abaana kakati bano ono john yatomulaba hmm. john yabalya abaana bana mama wa biyombo mm. ne nabo beete mamu ate lwaki anti waliwo abaddugavu n'abeeru abafaananaanze mama wabwe ye muddugavu e, kati bano bayita bano abadinka oyo, oyo junior ayita banna abadinka mm. ye, ye musajja mulungi muki mm. Eh, kati za famiry yange njimanyi yes, bwemba nkyuzinga omusika kyobulaba nze nagamba tisiina musika nazimba amaka g'obwa saabakukunavu okubeera saabakukunavu bajja kukulondanga buli myaka egi taamu zezi biri myaka munaana myaka munaana gwengaovaawo gwengaovaamu oba saabakukunavu bugenda kubeerako amaka gaabwo mhm. era wegali nga getongodde nga gwetongodde mm. kakati nze noonya haawo to minimize mm. the cost of chi the cost of living uh -uh. Yeah. succession je nkunyonyola yabana okutta yabana okulwanira obusika alleviating mechanism mm. tifu abaganda twategera bulungi nnyo obusika mm. obusika abalangira bonna babayoola yes. ne babutwala ew'omutaka kasujjulibinga mm. omulangira avuddemu nali obwakabaka nali obwakabaka erinnya balitwala mu lukiiko lwa buganda mm. olukiiko lwa buganda gwe luyisizza gwe batwale wa queen victoria oba abasika ba queen yes. kakati abasigaddewo ngono erinnya liyiseemu baba vaco prisoners mm. bo babaggalira omulangira mu buganda bwaba alina gyalaka atambula nhd tubidizekitedyale mhm. nti oyo mulangira ajja omulangira saabalangira abeera distant relative of the kabaka why bwatula ku namulondo nebakuba mujaguza abamuwambi hmm. kakati because of this fear kakati mu uganda tutuuse ku mbeera eyo whether you like it not people are positioning themselves to succeed museven even if you go to, to parliament and parliament enaxilo seven years there are two factors. Mm. Even if you extend the present term to seven, yes. have you negotiated with God to no. extend the life of the president? No. otaganya bwerere kubanga mukama yinza omuyitira mubaga eritali oyogedde ne katonda sawa yo namuyita kyoba olaba nawandika mu katabo kange ne mbagamba ti mwyina okubeera n'akatiba akasengejja kwize good leader si tamu limiti ebadirida oluso yeragirawo abakyali na mwana muto nemumutegeera nti gundi nti oyo ekintu kyetikiribwa erinda azitakumenyerako yes ekitegeeza safeguards mu constitution zenkulu hmm. naye bwemuzijjawo nemugamba kati bayina sente balina sente epitirivu waliwo ayina sente agula buli omu hmm. ekitegeeza nti the problem in uganda now much as you can bring the seven year term yes. nemubyongerayo can you negotiate with the god to extend mu seven to 100 years no. kati ekiruma uganda kyekyo successon battle okutemulwa kwa katumba wamala kwekuusa ku nsonga eyo okusikira mu seven yes basuubira nti katumba wamala ayinza okubanga yomukwabo mulina mm. ebintu bisatu mm. one muyina eggwanga lyammwe hmm. lyayingira mu alukaida abantu kyebatamanyi nze bwensekerera abantu ba uganda ne security ya uganda hmm. diyono ti binladen yali sudan binladen yamala esudan ebbanga ddene mhm. nga line tulabi kubanga mu kiseera ekyo tulabi gundi ono bashizi yes. yegera ku twabi mm. nga ye twabi wa dini yes. nengo no waji nengo no ya mutaddewo nga mu kiseera ekyo sudan njavu nga bwekola budget ezitwala mu radical countries saudi arabia ani ani nebajiyambako era gundi yagamba galanga mm.